Соседи позвонили около часа ночи. Слава богу, можно сказать, для такой картины легким испугом мы, соседи, отделались. Тихо потому подвале. что всегда ночуем в подвале уже на протяжении месяцев трех. Вот это был десятый последний выстрел. И начался пожар Пожар, мы не можем выйти. Мы видели, что начался пожар, все соседи это понимают. Но мужчины там повыходили некоторые, ну, 30-40, потом стало все меньше, меньше, и потом только уже дым начал идти. На дороге валялась, я думаю, а ну посмотри, что это такое валяется зеленого цвета. Я ее не могла поднять. Она как золото сделана. Ви ще й намагалися її підняти? Да, а нельзя. Я ее подняла и убрала с дороги. сильно горело, пламя высоко. Я со второго этажа увидела. Обстріляно як житлові е, райони, так і е, різні заклади комунальної власності, державної власності та приватної власності. Інформація щодо жертв не надходила. Один з корпусів е, Національного університету кораблебудування, який в чергове влучила ракета, і знову це була ракета С-300.